السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظرین دعا کے ساتھ کیا دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان رکھے لاہور میں جو واقعہ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا لیکن اس کے حقائق کیا ہیں ان حقائق سے آ جائیں ہم پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس کے بنیادی سبب کیا ہے کہ ایسے حرکات کیوں ہوتے ہیں لاہور میں ٹک ٹاکر لڑکی پر جنسی حاملہ وہ بھی مینار پاکستان کے قریب ذرا زاویہ نگاہ بدل کر تو دیکھیں یہ عین ممکن ہے کہ واقعہ دشمن کی اختراع ہو چند دن پہلے اسلام آباد ایکسپرے پر قائد اعظم کی تصویر والے مومنٹ کے سامنے نیم برانا فوٹو سیشن میں ایک لڑکی اور ایک خسرا نما لڑکا تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں پندرہ اگست کو طالبان کابل کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں سولہ اگست کو محمتی انٹیاں اسلام آباد میں ریلی کا بچہ نکالتی ہیں سترہ اگست کو یہ ٹک ٹاک دو شیزہ مینار پاکستان پر پہنچ کر کچھ ویڈیو بناتی ہے قریبی کرائے پہ حاصل کیے ہوئے آدمی کسی کا اشارہ پا کر لڑکی کو بظاہر گھیر کر کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تین چار سو کا مجمع اس کام میں شامل ہو جاتا ہے بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ طالبان کی واپسی کے ساتھ ہی پاکستان کے عوام مذہبی شدت پسند ہو گئے مگر اسکرپٹ رائٹر ایک بہت بڑی غلطی کر گیا کہ چار سو جنسی درندوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کسی طور ممکن نہیں نہ ہمارے ملک میں مذہبی شدت پسند عورتوں کے کپڑے اتارتے پھرتے ہیں اگر آخر ذکر ہوتے تو لڑکی کو جوتے لگا رہے ہوتے نہ کہ اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہوتے یہ واقعہ ہارگز لاہور کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بلکہ یہ پولیس کے لیے اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے ٹیسٹ لڑکی کا فون وہ حملہ آور چھین کر لے گئے مگر کسی اور کی بنائی ہوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو گئی رانگی کے بعد لڑکی کے فون کا ڈیٹا بتا دیا تھا کہ اس کا ایجنڈا کیا تھا کیا ہینڈلر نے اس کے فون پہ ہدایات دی تھی اب ایک ہی راستہ ہے کہ اس لڑکی سے تفتیش کر کے سچ برآمد کروایا جائے کم سے کم ذمہ دار مین اسٹریم میڈیا کو اس واقعے کو درست طریقے سے رپورٹ کرنا چاہیے ماریا میمن کا انٹرویو دیکھا انتہائی مایوس کون لگا ایسے کئی اینکر ابھی بات کا بتنگڑ بنا کر مرغوں کی طرح خاک اڑائیں گے بات میں کہ ایسی غیر ذمہ دارانہ میڈیا ایکٹیویٹی سے عزت ماب پاکستانی جذبات سے نہیں ذہانت سے معروضی حالات کو سمجھیں اور پرکھیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بمباری کے انتظار کریں یا پھر اپنی حکومت کے اعتبار کریں اور دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملائیں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اپنا اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ